Meridian sudah diluncurkan di India pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Jeep akan mengumumkan harga SUV ukuran penuh Meridian di India pada tanggal 19 Mei tahun 2022. Produsen mobil tersebut telah memulai pemesanan model dengan jumlah 50.000 rupiah India atau setara dengan 263,690 juta rupiah dengan pengiriman akan dimulai bulan depan. Wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up a good day Wake up, today's gonna be a good day Yo, set your affirmations, aspirations I got shit to do Jeep Meridian adalah model baru ketiga yang diproduksi di India sejak 2021 sebagai bagian dari strategi ofensif produk Jeep, kata Roland Bouchara, CEO dan Managing Director Stellantis India. Menggerakkan Jeep Meridian baru adalah mesin diesel 2.0 liter 4 silinder yang menghasilkan 168 bhp dan torsi 350 Nm. Motor ini dipasangkan dengan unit manual 6 kecepatan atau unit otomatis 9 kecepatan. Unit 4x4 ditawarkan secara eksklusif dengan yang terakhir. Kami telah mengendarai Meridian dan Anda dapat membaca ulasan kami di sini, kata Roland Bouchara, CEO dan Managing Director Stellantis India. Head full of flies, so here come the clouds uh, They'll never stop unless I can swap All the bad for the good in my head when I'm lost uh, yeah, so I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day sebuah demonstrasi dari komitmen perusahaan untuk pasar domestik India, Jeep Meridian akan menampilkan hingga 82% produk lokal dan telah dirancang, direkayasa, serta dibuat secara khusus untuk kondisi jalan India dengan mempertimbangkan penyempurnaan yang diharapkan oleh pelanggan di segmen tersebut, kata dia. up for Everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Dari segi desain, Jeep Meridian 2022 menampilkan grill 7 kotak yang khas, lampu depan LED dengan DRL terintegrasi, velg 18 inci, lampu ekor LED yang ramping, sampul depan, pelat selip perak, atap hitam kontras dan ORPM, dan penggunaan krom yang menawan. Nah. Yeah So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Interior Jeep Meridian yang akan datang akan dilengkapi dengan panoramic sunroof, sistem infotainment layar sentuh 10 inci dengan Apple CarPlay dan Android Auto, charger nirkabel, kamera 360 derajat, kursi depan berventilasi, kontrol iklim multizona, sepenuhnya kluster instrumen digital, dan fungsi jatuh elektrik untuk kursi baris kedua. today's gonna be a good day Wake up, Bagaimana dengan Indonesia? Akankah harga yang ditawarkan Jeep Meridian 2022 sama seperti di India? Kita tunggu video berikutnya. Salam Kar 2 Channel. Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Today's gonna be a good day Wake up Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kardua Channel. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Uh. Head full of flies, so here come the clouds. Uh. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Uh yeah So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time is how you operate a cadence A flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up